નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે તો આજના આ વિડીયોમાં કપાસના ભાવ રૂ બજારની સ્થિતિને વાયદા બજારની હલચલની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવશું તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો ને ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો તો કોમોડિટી સ્વાદદાતા દ્વારા જણાવ્યા મુજબ રૂ બજાર મક્કમ હોવાથી કપાસમાં સામાન્ય સુધારો જોવા મળ્યો હતો આજે રૂની ખાંડીમાં બસો વધી ત્રેસઠ હજારના ભાવ બોલાયા માવઠાના કારણે રાજ્યભરની આવકો ઘટી સિત્તેર હજાર મણની થઈ ચૂકી છે છતાં માવઠાના કારણે ભાવ પર કોઈ અસર જોવા નહોતી મળી તો બીજી બાજુ ઘર આંગણે અને વૈશ્વિક બજારનો તાલમેલ સાવ ઉલટફુલટ જોવા મળી રહ્યો છે જેમાં કપાસિયા ખોળમાં સારી એવી તેજી છે તો ફોરેન માર્કેટ ઘટવાના કારણે ઘર આંગણે એમ એમસીએક્સ બાસઠ હજાર નવસો વીસનો વાયદો ચાલુ થયો હતો કપાસમાં આ સપ્તાહ દરમિયાન વીસથી લઈને ત્રીસની વધઘટ સાથે વેપારો ચાલુ રહે તેવી ધારણા છે જ્યારે ભાવની વાત કરીએ તો તેની ક્વોલિટી મુજબ તેરસોથી સોળસો સાહીઠના બોલાય છે ને ફોરજીના સોળસો એંસી સુધીના ભાવ જતા હોય છે પરંતુ સારા માલની વેસવાલી આવતી નથી ગામડે પંદરસો પંચોતેરથી સોળસો એંસી સુધીના ભાવ ઓફર કરાય છે છતાં ખેડૂતો અઢારસોની રાહે બેઠા છે હાલ સૌરાષ્ટ્ર અગ્રણીમાં બેતાલીસ હજાર મણની આવક હતી જેમાં સૌથી ઊંચો ભાવ સોળસો ને સિત્તેરનો બોલાયો હતો એક નિષ્ણાતના કહ્યા પ્રમાણે હવે નવી તેજી આવકો કંટ્રોલમાં અને વાયદા સારા થાય ત્યારે જ થશે તો ચાલો જાણી લઈએ હાલના તાજા કપાસના બજાર ભાવ બોટાદ ચૌદસો પંચાણું થી સોળસો બાવન મહુવા અગિયારસો થી સોળસો ને પંચાવન ગોંડલ બારસો એકાણું થી સોળસો ને એકતાલીસ જામ જોધપુર ચૌદસોથી સોળસો ને છત્રીસ રૂપિયા ભાવનગર તેરસોથી સોળસો ને પંદર બાબરા ચૌદસો પચાસથી સોળસો ને ચાલીસ જેતપુર અગિયારસો ચાલીસથી સોળસો ને ચાલીસ વાંકાનેર ચૌદસો પચાસથી સોળસો ને પાંત્રીસ રૂપિયા રાજકોટ પંદરસો પાંચથી સોળસો ને પિસ્તાલીસ અમરેલી અગિયારસો ચાલીસથી સોળસો ને પિસ્તાલીસ સાવરકુંડલા ચૌદસો પચાસથી સોળસો ને અગિયાર જસ જસદણ ચૌદસો પચાસથી સોળસો પંદર રાજુલા તેરસોથી સોળસો વીસ તળાજા અગિયારસો અગિયારથી સોળસો એક બગસરા તેરસો પચાસથી સોળસો ને એકતાલીસ ઉપલેટા તેરસોથી સોળસો ને પાંત્રીસ માણાવદર પંદરસો પંચોતેરથી સોળસો વીસ ધોરાજી બારસો સન્નુંથી સોળસો એકત્રીસ વિંસ્યા ચૌદસો પંચાવનથી સોળસો ને તેવીસ લાલપુર ચૌદસો સુડતાલીસથી પંદરસો સત્યાસી રૂપિયા ધ્રોલ બારસો એંશીથી પંદરસો બાણું સાયલા ચૌદસોથી સોળસો પચાસ વિસનગર તેરસોથી સોળસો ને ત્રીસ વિજાપુર પંદરસો પચાસથી સોળસો ને સત્તર રૂપિયા સાયલા ચૌદસો વીસથી સોળસો અઠ્યાવીસ હારીજ ચૌદસો એકવીસથી સોળસો એકવીસ વિસનગર તેરસોથી સોળસો ને એકવીસ વિજાપુર પંદરસો અડત્રીસથી સોળસો ને એકતાલીસ રૂપિયા હિંમતનગર ચૌદસો એકાવનથી સોળસો પચીસ માણસા બારસોથી સોળસો ને નવ કડી તેરસો પચાસથી ને ઓગણત્રીસ સિદ્ધપુર ચૌદસો પચાસથી ને દસ રૂપિયા ગઢડા પંદરસોથી ને સોળ ધંધુકા પંદરસો દસથી સોળસો છત્રીસ ખેડબ્રાહ્મા પંદરસો